Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, that's can good. you can you touch me? So I could tell my friends that I have been touched by an angel. That mm. that was a good pickup line. Okay, that was a good one. Hi. Hi, hi. you from India. I'm right. Yeah. क्या इंडियन लड़कियां दूर से दिख जाती हैं खूबसूरती ही अलग होती है इंडिया में कहाँ से हो बैंगलोर बेंगलुरु अच्छा, में कहाँ रहते हो बैंगलोर इतना क्यों जाना आपको सब जानना है इस बड़वे को हैरानी कहीं कहीं घूमने आया तो क्या पता वहाँ रहते हो क्या क्या क्या करूँ Hi. You're really beautiful. Oh, thank you. The girl who wear glasses. <laughs> Oh, thank you. Elsa, so what are you doing nowadays? Are you free? She has a boyfriend. by <laughs> the way. I'm her boyfriend. No, bro, no. यात्रीगण कृपया ध्यान दें So Juliet, do you have a boyfriend? No, I have a girlfriend. Music. what? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे Where are you from? Philippines. I want to be a diver. Why? Because I want to measure the depth of your eyes. ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਆਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ Can you adopt me? What? Sorry? Can you adopt me? उससे मेरा क्या फायदा He's saying, can you adopt me as a child? Eh? Sorry sorry Can you adopt me as a boyfriend? Samsha, अच्छा, you have Instagram? Hi. So are you from India? Ring light की जगह सन लाइट को रिंग लाइट बना के यूज़ कर रही हो तभी चेहरा इतना ग्लो कर रहा है तुम्हारा क्या तुम बोल नहीं सकती हो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा प्रॉब्लम है कुछ अच्छा तो बोलने की कोशिश करो कुछ तो बोलो यार आओ अच्छा ये क्या बात ये क्या बात करता है यार सर मुझे थोड़ा तो एक काम कर फोन चला लो भाई तुम फोन चला लो गर्लफ्रेंड से बात कर लो <laughs> अरे आदेश भाई फोन नहीं चला रहा था भाई वो एक्चुअली एक फोन आ रहा था और क्या कर रहे हो भाई कहाँ से हो भरतपुर राजस्थान से राजस्थान में राजस्थान भरतपुर अरे यार आपकी वीडियो बहुत मस्त लगती है यार मतलब दो चार वीडियो देख लेता हूँ महीने में थैंक्स भाई थैंक यू सो मच गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी